както повечето момчета, решихме да се занимаваме с автомобили. И докато за едни това е просто период в детството, хоби за други, за нас то се превърна в някаква степен професия. Тук ще се опитаме да ви бъдем поне малко полезни с различна информация относно автомобилите и съвпъсващите ги неща, характеристики и аксесуари, ремонт през периода на техния живот – ще започнем с малка поредица, касаеща имената и емблемите на нашите коли. Не твърдим, че ще бъдем най-изчерпателни и точни, затова ще се радваме, ако допълните и споделите с нас с няколко изречения нещо пропуснато, но интересно, ако сме допуснали грешка. И така, да започнем с представителите на средния масов сегмент. Като начало сме избрали немската школа Volkswagen. Такой не ги познава от Костенурката до Туарек. Volkswagen е автомобил от Германия. Думата Volkswagen означава народен автомобил на немски язик. Създаден е през 1930 година по искане на лидера на страната Адолф Хитлер да произвежда ефтин автомобил, който всеки да може да си позволи. Първият проектиран такъв е с дизайн не от кого и да е, а от Фердинанд Порше. Volkswagen е базиран в Волсбург. Това е третият по големина производител на автомобили в света. Фирмата произвежда най-известните автомобили в света. Логото на Volkswagen е било първоначално проектирано през 1938 година и изменено през 1996 и 2000 година. Когато с цветни смеси на мастилата се придава триизмерност. Има и някои противоречия по отношение на происхода на своя дизайн. Някои хора казват, че марката е създадена от Франц Ксавие, Раймшпист, служител на Порше. Друга теория гласи, че Мартин Фраер го е създал и спечелил конкурс на дизайн за логото на Volkswagen. Volkswagen е един от запомнящите се емблеми, които някога са проектирани. Представлява латинско W и вградено над него V. Това беше и всичко от нас в това видео с пожелание за безаварийна и до нови срещи!